Lab sindikatutik ikusten duguna da egon daitekela iruzur orokor normalizatu bat e, praktika eh, honen eh, atzean. Hortaz, orain, eh, asko sobe ulertzen dugu sindikatuaren medikuaren aldetik egin duen eh, eh, eta jarri duen fokoa esklusibo tasunean, ez? Beraiek, zabatu nahi dute, guk ikusten duguna da, ba, emateko segurtasun juridiko bat orain arte urtetan egindako legaren aurkako praktika, praktika bati. Eta guri, iruditzen zaigu hau oso larria dela, eta bueno, gizarteak ikusi behar duela, beraiek bilatzen dutena da, beraiek interes ekonomiko propioak eh, eh, eh, albideratzea eta horrekin batera negozio pribatuak albideratzea eta eta horretkin aliketatekin gehien batzea. Horregatik gure ustez gobernuak ikertu behar du honen atzean zer dagoen eta horrekin batera lehentasuna eman behar dio zerbitzu publikoak indartzeari, langilon lan baldintzak indartzeari eta gizarteari begira eman behar zaione zerbitzua hobetzeko.